Assalamualaikum. Hari ni aku nak makan miang pla. Okey. Kita ada timun, kita ada salad, kita ada suhun. Kalau tak ada suhun, kita boleh guna bihun. Lepas kita ada sos uh, pencicah dia. Dan juga ikan. Yang utama dia ikan. Ni aku guna ikan talapia merah. Kita goreng. Dia ada satu lagi jenis yang bakar punya kan. Okey, sos uh, dipping sauce dia ni ni dia ikan kita, ikan talapia merah. Minum dulu eh. Air kosong je guys. Macam nak tunjuk daripada hati. Kita ambil lah salad kita ini. Salad you all. Ambil suhun. Okay, letakkan dekat salad tu. Okay, kita dah letakkan suhu dalam salad ni. Kita letak timun. Suka hatilah kau nak letak banyak mana pun. Okay, Lepas tu kita cubitkan ikan ini. Dah letakkan sekali. Ha, gitu. Lepas tu sos ni penting lah untuk kita. Okay, aku tuang lah sikit dalam ni. Uh, si pedas ni. Selepas tu kita balut kan Ini keadaannya yang aku buat Selepas itu kita balutkan Dan dia sudah sedia untuk dimakan Beginilah Okay susah betul nak makan Macam ni Bismillah sikit Ikan ni tak adalah besar sangat pun Bila merata habislah Tapi bila tak lah Bila syuting ni rasa nak kena makan laju-laju-laju kan So macam kadang tu kita tak menikmati makan Dengan Betul gitu Macam gitu Beginilah keedahnya ya Korang kalau nak makan buat Boleh buat sendiri senang je Tak susah pun tak nak buat ni Okay Woo. Mampus Aku nak sumbat ni oh, Open eh. Oh nak terburai ha, ha. Besar sangat Kucing kita naikkan. ikan. Burai. Ish. Musahkan aku makan. Burai-burai pula. kalau nak tunggu aku habiskan licin memang, memang jenuh lah kan kita ala kadar je lah licin tu dalam kamera Nanti dah habis kita bagi. Dah habis baru tinggal bagi. Nanti kita pergi dulu. Kita tengah syuting ni nampak ni ada lampu. Nanti kita bagi jangan risau. Okay. Nanti nak kan? Ya, ya, ya. Kita bagi Nani. Jangan risau. Dia mina ni yang tercinta Okay, mari kita makan guys Bismillah Mm. So crispy. So, aku tak habiskan. Aku tak boleh cengkan sebab aku nak bagi kucing aku. Dia dah tunggu kat tepi. Habis, uh, okay last salad. Second last. Okay. Ni tunggu situ. Jangan kena masuk frame tau. Tunggu tepi. Bismillah. Last guys. memang sedap guys Dah, minum jap Sebabkan kucing aku nak makan, mari Bagi dia makan Kenalah lah, Apa? Ambil lah Tak tahulah, pedas pula Dari mula macam pedas sangat Okay, untuk korang Yang baru saja sampai kat channel ni Jangan lupa untuk like video ni Dan juga subscribe Okay Percuma je Sebab aku tengok Analytics tu banyak yang tonton Video aku tu Lebih daripada 90% Yang tak subscribe Yang subscribe tu 10% yang tengok ha, Macam tu lah kurang Dan minta maaf lah Sekiranya video aku telah membuatkan korang terliur hmm, ha, Tengok Muka macam lain Yang terliur Nani nak masuk video tak? Nani Nani Nani Nani Nani Nani Nani Hei nani Eh, eh Sebentar aku pek Semua dah datang guys Oh ramai ramai ramai ramai Tak nak nani ni Hei eh, Kan Nanti kamu gemuk kan Macam kamu nak naik Macam nak naik Macam nak makan tak Sini Wee wee Yeah. Hm. Mm, yeah. Okay. Kau nak makan? Sini, sini. Ni. Nampak sikit je pinggan. Oh, abang pula datang dari sini. Abang sini. Sudah. Ha. Tak nampak. Macam ada dengar bunyi.